Los hombres, los hombres no se ponen zarcillos, los hombres se ponen pantalones largos y zapatos medio en condiciones y camisones y camisones, no politos, pantalones cortos, zarcillos, tatuajes, que parece un, becerro. Venga, hombre, hombre Hoy en día, es un chumba. Eso lo llamo yo, aquí mi pueblo es un chumba. Para que se entere el que tenga jardillo, el que haga puesto, pantalones cortos, chanclas. ¿Qué clase, de hombre es eso? ¿Y qué clase de tío es, virgen?